Terminado, Dos, les Determinando todo lo malo, mundo preparado para la guerra, sacando este género andando con fuerte, con el reggaetón y el trap, llevando un mensaje, llevando un mensaje de salvación, de liberación. Terminando a todos los enemigos de Jesucristo Cristo viene pronto. Digan lo que digan, Cristo viene pronto. Digan lo que digan, Cristo viene pronto. Prepárate para la batalla. Cristo viene más fuerte terminando a todos esto malo. Vengo como el exterminador Fue profetizado por el profeta Daniel, por el profeta Juan, por el profeta Isaías y el profeta Ezequiel. Esto quieren imponer el nuevo orden mundial y la nueva religión. Esto profetizaron, vengo terminando. Estos creen que van a lograr vencer a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vengo con el exterminador, con el Padre y con el Espíritu Santo y el Hijo. Vengo con el exterminador 2, segundo verso, y eso se pone más fuerte, dale fuerte los Vengo con confrontación, cara a cara, haz un afronto ahí soldadito. Has creído que me has criticado, creíste que me venciste, pero ahora vengo más fuerte. Vengo armado, creíste que me has vencido, pero vengo más fuerte y armado. con la fe ya ves, coge su fe rara machín, coge su fe a rara machín. Pero tengo varios cantantes que han dejado el cristianismo tenemos un creyente que saca temas fuertes y te confronta. Tenemos un RTL que saca temas fuertes, duro y fuerte y te confronta. Se atacan a ti. Ok, determinado. Me llevo miles de gente al lado del fuego conmigo. Jesús dijo que volverá por silencia a la segunda venida que va a acabar con fuego. Cuanto más me estoy burlando de ti otra vez soldadito. No has podido tener lo que yo he tratado de engañar al mundo. Son los cristianos que ya no quieren leer la Biblia. Pues aquí había cristianos que ya no querían leer la Biblia. Por que ya no oran pero se levantan en las noches para orar y ayunar para de tener tus planes. Más lindo que vengo es terminando con él. Más lindo que vengo es terminando con él. Con el exterminador dos. son los refranes que me ha vencido. Yo no lo tengo se venció Jesús en una cruz hace dos mil años. Ni la ciencia ha podido detener la hora de Jesús. Se hizo en una cruz. Estoy corrompiendo la política y la estoy corrompiendo toda los gobernadores de este mundo. Los gobernadores que viene un nuevo orden mundial. Estoy corrompiendo la política. Claro que hay un Dios soberano que hay que estar con una cruz del solitario y hay de venir. Quieren implantar una nueva política, pero la política divina tiene que la política es el conflicto, el exterminador creíste Y Me había vencido con confrontación, con todos los temas que has lanzado. Estás equivocado, vengo más. Vengo más fuerte y armado, con la convicción, con, con Jesús cubriéndome las espaldas. Vengo con el exterminador 2 otra vez, segundo verso. Esto se pone más caliente y la ciencia ha podido comprender las profecías porque todas refieren las profecías por profetas que fueron usados por Dios. Claro, lo que hiciste vencer la primera batalla y para ahora, ahora vengo más bajar. Ahora vengo con el exterminador 2. Vengo con la segunda batalla. Con el exterminador vengo Vengo con el exterminador a todos estos malos. Vengo como el exterminador 2. Vengo con el exterminador 2. Vengo con el exterminador 2. Yo vengo con el exterminador 2 exterminando todos estos malos con el exterminador 2 yo vengo con el exterminador exterminando todos estos malos con el Exterminador 2. Exterminador 2. Exterminador Determinando todo lo malo. Un mundo preparado para la guerra. sacando este género. Tirando con fuerte, con el reggaetón y el trap, llevando un mensaje. Llevando un mensaje de salvación, de liberación. Terminando a todos los enemigos de Jesucristo Cristo viene pronto. Digan lo que digan, Cristo viene pronto. Digan lo que digan, Cristo viene pronto. Prepárate para la batalla viene más fuerte terminando, todos estos malos, vengo como el exterminador Fue profetizado por el profeta Daniel, por el profeta Juan, por el profeta Isaías, y el profeta Ezequiel. Esto quieren imponer el nuevo orden mundial y la nueva religión. Esto profetizaron, vengo terminando. Todos estos creen que van a lograr vencer a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vengo con el exterminador, con el Padre y con el Espíritu Santo y el Hijo. Vengo con el exterminador 2, segundo verso, y esto se pone más fuerte, dale fuerza, los Vengo con confrontación, cara a cara. Haz un afronto ahí, soldadito. Has creído que me has criticado, creíste que me venciste, pero ahora vengo más fuerte. Vengo armado, creíste que me has vencido, pero vengo más fuerte y armado con la fe llave coge si rara machín coge su fe rara machín pero tengo varios cantantes que han el cristianismo tenemos un creyente que saca más fuerte y te confronta. Tenemos un RPL que saca más fuerte. Duro y fuerte y te confronta. Se atacan a ti. Ok, determinado. Me llevo miles de gente al lado de fuego conmigo preparado este que volverá por fin les guía a segunda venida así se va a acabar con fuego cuanto más me estoy burlando está diciendo que viene una rata no has podido tener lo que yo he tratado de engañar al mundo. Los cristianos que ya no quieren leer la Biblia. Pues aquí había cristianos que ya no querían leer la Biblia. Oración que ya no oran. Pero se levanta en las noches para orar y ayunar, para detener a sus planes. Más lindo que vengo terminando con él. Más lindo que vengo terminando con él. Vengo con termina en dos? Son los refranes de mi vencido, yo no este lo tengo. No te trato de Jesús en las cruz de dos mil años. Ni la ciencia ha podido la hora de Jesús en una cruz corrompiendo la política La estoy torciendo toda los gobernadores de este mundo, los gobernadores que vienen un nuevo orden mundial y corrompiendo la política claro, claro, Dios. Soberano que hay tu una cruz y de venir. Quiere implantar una nueva política, pero la política divina tiene que la política es pero en conflicto el exterminador creíste que me había vencido con confrontación con todos los temas que has lanzado estás equivocado, vengo más, vengo más fuerte y armado, con la convicción, con, con Jesús cubriéndome la espalda. Vengo con el exterminador 2. Otra vez, segundo verso. Esto se pone más caliente y la ciencia ha podido comprender las profecías porque todas refieren las profecías por profetas que fueron usados por Dios. Claro, me quisiste vencer la primera batalla y para ahora, ahora vengo en majar. ahora vengo con el exterminador 2. Vengo con la segunda batalla, con el exterminador vengo 2. Vengo con el exterminador. Paso estos malos, vengo como el exterminador 2. Vengo con el exterminador 2. Vengo con el exterminador 2. Yo vengo con el exterminador 2, exterminando todo esto malos malo con el exterminador. Yo vengo con el exterminador, exterminando todo esto malo, con el exterminador 2. El soldado de Jesús. Dímelo Brian, el monte que hace la historia.